чогултуучу линзада башкы оптикалык окто турган б чекит булагынын сүрөттөлүшүн тургузалы сүрөттөлүштү тургузуу үчүн биринчи шоола бизде бар бул шоула башкы оптикалык ок менен дал келет экинчи нур катары чекит булагынан линзага түшкөн каалаган нурду алабыз мисалы б д нуру экинчи оптикалык окко параллелдүү болгон нурлар фокалдуу тегиздиктин экинчи фокус чекитинде кесилишет фокалдуу тегиздигин жүргүзүп линзанын оптикалык борборунан өткөн бд нуруна параллелдүү нур сызабыз экинчи фокусту табалы тагыраак анын фокалдуу тегиздик менен кесилишүүсүн с чекити б нуру с чекитинен өткүдөй кылып сындырабыз б штрих бул нурдун жана оптикалык ок менен жүргөн нурдун кесилиши дал ушул жер б чекитинин чыныгы сүрөттөлүшү